इंदौर की एसएसपी बनी रुचि वर्धन मिश्र के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं वे बेहद दिलचस्प हैं और हैरान कर देने वाली भी हैं रुचिवर्धन मिश्रा इंदौर के रिगल चौराहा स्थित एसएसपी ऑफिस में पहुंची और वहां पर उन्होंने डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र से चार्ज लिया रुचिवर्धन मिश्र अपने पति उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्र और सास तथा बेटे के साथ वहां पहुंची तो किसी को इस बात का एहसास भी नहीं हो पाया कि नई एसएसपी आखिर क्या करने वाली है कभी कोई अफसर पदभार ग्रहण करने आता है तो अपने परिजनों को लेकर कभी नहीं आता रुचिवर्धन ने आखिर ऐसा क्यों किया उस समय जब यह सब पता चला जब उन्होंने एसएसपी की कुर्सी पर बैठने से पहले अपनी सास के पैर छुए उनसे आशीर्वाद लिया तो यह सब देखकर सारे ही अफसर दंग रह गए और उनको ये लगा कि रुचिवर्धन मिश्रा द्वारा एक नई मिसाल कायम की गई है रुचिवर्धन मिश्रा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे बेहद सख्त मिजाज की हैं और खासकर महिला अपराधों को लेकर हमेशा उनका फोकस रहता है एक और बात यहाँ उल्लेखनीय है कि रुचिवर्धन मिश्र के दादाजी राम बिहारी लाल बयालीस साल पहले इंदौर के कमिश्नर थे और उस समय वे भी बेहद सख्त मिजाज थे और अब उनकी पोती रुचिवर्धन मिश्रा ने इंदौर में एसएसपी की कमान संभाली है देखने वाली बात यही है कि आने वाले दिनों में इंदौर में रुचिवर्धन मिश्र